Tras el buen sabor de boca que nos dejó la primera temporada, no podíamos abandonar el proyecto como una anécdota más. Tras producir la primera y única huesería de Salamanca y conseguirlo con un presupuesto cero, empezamos a maquinar cómo sería la continuación, que gracias a vuestros comentarios nos daban fuerzas día a día. Por eso queremos que ADES 2 tenga otro enfoque, eso que nos ha faltado en la primera temporada, ese toque profesional. Amigos de Sangre ha sido todo un acontecimiento para Salamanca, teniendo un gran éxito a nivel local. Con la segunda temporada queremos expandirnos y conquistar toda la península. Queremos globalizar el proyecto, pero sin perder los detalles y el encanto de cada ciudad. Nuestra intención es dar libertad de colaboración a otras webseries con ideas rompedoras para acabar fusionando varios proyectos. Episodios especiales, cameos, que las tramas eh, afecten a las nuestras y se mezclen las historias. Lo que queremos es hacer un gran crossover de webseries para demostrar, tanto en realidad como en ficción, que la unión hace la fuerza. Ideas que en televisión no se plantean debido a los problemas que tienen los derechos de autor, pero que en el cine ya se están llevando a cabo como Los Vengadores o Alien vs Predator. Si logramos llegar a nuestro objetivo, podremos conseguir parte del presupuesto necesario para que entre todos consigamos que Hades 2 sea la Capitán América Civil War de las webseries.